oui. revenir Justement, je voulais savoir si vous n'avez pas l'habitude d'être aussi, euh, aussi, euh, euh aussi d'origine. Oui, tout à fait. le Et qu'est-ce que vous attendez du tout aujourd'hui euh, là, pour l'arrivée, comment vous voyez l'arrivée, quel est votre pronostic eh bien, je vois bien, vite un Brooklyn l'a gagné. Le Brooklyn oui, c'est du problème. Ah ouais. c'est bien c'est d'abord. Un de, la Martinique Oui, oui, de la Martinique, c'est ah ben, eh ben, un Ok, ah ben d'accord. va faire, on va, faire le pour... Euh, on pense que ça va bah, arriver. J'espère, on a... J'espère. Ah, ah, ben. <laughs> Il faut qu'on vous donne le top avant, on n'a pas abandonné.